И теперь не знаю, верит ли календарю Но судьбу свою не находка. Вроде бы песня ни при чем, а какой большой смысл.